сүйемін деші үшінші бөлімі автор қарлығаш сүлейменқызы оқыған қарлығаш сүлейменқызы асқат ертесіне жұмысқа ерте келіп алады оны роза апай қарсы алып жұмысты түсіндіріп өтті жұмыс оңай екен әкелген заттарды ішке санап кіргізіп оны жайғастыру керек қалай қолыңнан келеді ме деп сұрады роза апай иә жасауға болады деді асқат олай болса жұмысқа кіріс деді роза апай асқат алып келген тауарларды ішке кіргізіп жүр оны сырттан роза апай бақылап отыр асқат барынша тырысып жұмысын істеп жүр бірақ тасқан заттары қайта қайта қолынан түсіп кете береді немесе сол жерде істеп жатқан адамдарға соқтығысып қала береді мұның бәрін роза апай басын шайқап үнсіз бақылап отырады кешкісін ғана роза апай сен өзің тірлік жасап көрген адам ба едің олақ екенсің деді жасағанмын деді асқат мен бүгін сенің көп минустарыңды көрдім егер ертең тағы да бұлай жасар болсаң сені қабылдай алмаймын деді роза апай жақсы тырысамын деді асқат асқат кешкісін шаршап әпкесінің үйіне қайтады сырғаш жұмыс қалай болды оңай ма екен деп сұрады білмеймін ертең көремін деп отыр мен мүмкін өзіме оңтайлы жұмыс қарастыру керек шығармын дейді асқат. е бауырым оңай жерден нан табу жоқ еңбектену керек ертең бір рет жемісін жеп көрген соң оңай болып ойың өзгереді сол жұмыстан басқаны ойлағың келмей қалады деді сырғаш әпкесі мүмкін деді асқат осылай ертесіне орнынан тұрған асқат денелері ауырсынып қалыпты жұмысқа барғысы келмей аяғы тартпай оқуына өзіне киімге жолға ақша керек деп өзін жігерлендіріп жұмысқа барады барса роза апай асығыс екен асқат мен бүгін кешке ғана келем. сені анау жерде тұрған менің қызым қарсып алады деп іштегі өзі университеттегі көрген қызды меңзеді ол сіздің қызыңыз ба сонда деді асқат иә деген роза апай іштегі қызына кәмшат мен айтқан жігіт осы мен кеттім деп асқатты сырттан меңзеді де өзі асығыс түрде көлікке мініп кетті қиялында жүрген арудың роза апайдың қызы екеніне асқат сене алмады алдына келіп сөйлеп тұрған кәмшаттың сөздерін қиялға беріліп кеткен асқат елемей де қалыпты мен сізді бір жерден көрген сияқтымын ба деп сұрады кәмшат а не деді сасқалақтап асқат а иә есіме түсті сізбен универде жолыққан екенбіз ғой деді кәмшат асқат қиялға беріліп кеткен қуанғаны соншалықты кәмшатқа не деп жатқанын өзі де білмейді мен мен мен не істейін не жұмыс істеу керек еді деп сасқалақтап сұрап жатыр сізге анам айтпады ма анам сізді өз біледі деп еді деді кәмшат а иә оны білемін ғой мен барып жұмысымды істей берейін онда деген асхат ішке кіріп кешегі өзі сырттан алып келген тауарларды қайта сыртқа шығарып жатты о жоқ сіз не істеп жатсыз оларды ішке кіргізіңіз қайта деді кәмшат ой иә дұрыс айтасыз қазір міне деп кәмшатқа қарап бара жатып алдындағы үстелге сүрініп қалып заттарды шашып алды кәмшат келіп заттарды жинауға көмектесіп жатыр Асқат болса оған ұрланып қарай береді кәмшат жалғыз өзі жинап дайын орнына апарып қойсаңыз болады Мұхият болыңызшы өтініш анам көрсе ұрсар еді деді кәмшат асқат заттарды апарып орнына қойды бүгіндікке тіпті кәмшатпен таныспапты да кеш те болды тындырған ештеңе жоқ тек сырттан заттарды кіргізгені болмаса оларды орнына қоюды ойламап та еді кәмшатқа қарап қиялға беріліп жүргенде оны байқамағанда екен роза апай да келді асхат сен бүгін ештеңе жасамапсың ғой мен сені қабылдай алмаймын деді роза апай ой кешірім өтінем қазір барлығын жасаймын тек жұмысқа қабылдаңызшы өтініш тіпті жарты ақшасын алсам да болады деді асхат сен сенсің бе деді роза апай иә апай сенімдімін ертеңнен бастап тиянақты жасауға уәде берем. жарты ақшамды ғана берсеңіз болады деді асхат мақұл онда ертең маған өкпелеп жүрме бірақ деді роза апай жоқ апай ренішім жоқ ризамын рахмет сізге деген асқат үйіне қайтты роза апай кәмшатқа қарап басын шайқап мынау өз қандай адам жарты ақшамды бер деген несі деді білмеймін деп күлді кәмшат өзі олақ екен деді роза апай иә байқадым бүгіндікке қанша рет заттарды ақтарып алды деп күлді кәмшат мейлі бірақ бізге де адам керек егер жақсы істеп жатса ақысын жемей толық беремін деді роза апай иә анашым дұрыс айтасыз ол ақкөңіл жігіт сияқты ғой деді кәмшат асхат әпкесінің үйіне қайтты кешкі ас үстінде көңілді өзі сырғаш әпкесі иә бастығың қабылдады ма деп сұрады аха деді асқат. о жақсы жаңалықты анаңа қашан айтасың деді сырғаш әпкесі айтамын әпке деген асқат тез тамақтанып бөлмесіне кіріп кетті өзінше қиялдап қуанып жатып қалып кетіпті түсінде кәмшатты көрді ақ желбіреген көйлегін киіп алып асқатқа қарап қолын созып тұр екен асқат оған қарай бара жатса ол жүгіріп бір ағаштың артына барып тығылып қалды Асқат оның артынан келіп көзін алақанымен жапты кәмшат оның қолдарынан ұстап артқа бұрылып мені қалай таптың деп сұрады сен қайда жүрсең де мен сені тауып аламын ғой деді асқат. кәмшат жымиып күлді күнде осындай керемет түс көретін болды Асқат таңертең ерте барып кәмшатқа өз сөзімін жеткіземін деп ойлады өзіне нық сенім деді. жұмысқа асыққаны соншалықты таңғы асты да апыл ғұпыл жеп ертерек киініп үйінен шығып кетті жол бойы кәмшатқа айтар сөзін жаттап келеді кәмшат сені сүйемін кәмшат сені ұнатып қалдым кәмшат сені кездесуге шақырсам деп едім о жоқ бірден олай айтсам ол басқаша түсініп қалар деп ойлап не десем болады деп әбден бас қатып жүріп келе жатып жұмысына да жеріп қалыпты ішке кіріп кәмшаттың жанына келіп қолын созып сәлем кешегі күнің қалай өтті деді сәлем жақсы рахмет деп күлді кәмшат Асқат болса ары қарай жұмысына кірісіп кетті неге олай сұрайсың ақымақ деп өзіне ұрсып қояды заттарды тасып жүріп қайта қайта кәмшаттың қасына келіп тоқтап қала береді кәмшат та оны байқап еді алайда көрмеген адам ұқсап үндемей отыра берді кешке дейін өзіне қане айтсаңшы енді деп жүргенімен ештеңе де тындыра алмады кешкісін ғана кәмшаттың қасына тағы келіп барлық жұмысымды жасап қойдым деді иә көрдім деді кәмшат асхат біресе желкесінен ұстап біресе басын қасғансып сипаңдап тұрып қалды оны байқаған кәмшат та маған бір нәрсе айтқың келеді ме деп сұрады жоқ деп бұрылып артқа кішкене қадам басты да қайта келіп а иә саған айтарым бар еді деді иә тыңдап тұрмын деді кәмшат мен кәмшат білесің бе мен мен қалай десем болады екен мен осы кезде ішке роза апай кіріп